калийдин суу менен болгон аракеттенишүүсү калийдин химиялык активдүүлүгү литий менен натрийге караганда жогору суусу бар кристаллизаторлорго калийден салабыз калий сууга кошулганда өтө активдүү реакция жүрөт калий көз ачып жумганча күйүп күлгүн түстөгү жалың чыгарып күйөт көбүнчө учурда реакция жарылуу менен аяктайт